Gaur iruñera torri gara e, baztandarren honak diren lurrak defenditzera, e, gure lurrak direnak enpresa pribatu batein mana izaizkio bere interes ekonomikoak nolabai bermatzeko, eta argierak kutsi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta eta honen kontra egonen garela eta eta bueno indarrak behar ditugula e, bildu olako proiektu suntzitzaileen kontra e, aitzeko. Nafarroko gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, baztandarek erabakiko dugu zer nolako bazta nahi dugun. Hortaz gain ere, Nafarroko gobernuak obligazioa du e, erdiz natura bi milan eta zaindu beharreko ere mu izan da e, zaintzea espazio hori edo esparru hori eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea eta ere bai herriari hitza ematea eta UGPA tramitazioa bertamera uztea eta magnetistas nabarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugu laulako proiektu suntsitzailek onartuko, baztanen ez